Boas. Logo de facer algúns vídeos de como instalar OpenSUSE Leap 15.2 no teu computador, como actualizar a OpenSUSE Leap 15.2, algún vídeo sobre o escritorio Plasma, algúns vídeos sobre o sector de ficheiros Dolphin, penso que boa idea facer un vídeo sobre como se pode utilizar un escritorio para o traballo diario. Neste caso Plasma, que é o que utilizo eu, é o que máis me gusta, outros utilizan nome, os usuarios de Windows utilizan o de Windows, os usuarios de macOS 10 utilizan o de macOS 10 e cada un, pois, en Linux é moi eh, hai un, un fato deles que se, ado, que se poden adaptar bastante a, ao gusto de calquera. A min este me parece máis completo, máis eficiente e por iso o uso. As diferencias que pode haber de uns e outros son principalmente estéticas, pero a veces sí que hai algunha diferencia de como se traballa, como se copian ficheiros, como se fan algunhas tarefas de administración. Pero, bueno, as, as diferencias estéticas son as máis notables. Por exemplo, aquí teño a barra de un panel cunha barra de tareas na que teño os nomes das aplicacións, na mentres que outros escritorios poden ter solamente iconos, ou neste escritorio tamén se pode por sustituir esta barra de tarefas por unha, por unha barra de iconos de feito, se recoñeces o icono pois tampouco ten maior importancia aquí me di, por exemplo, que esta aplicación Boco Screen que coa que fago a, a grabación da sesión de vídeo e aquí me di que teño aberto este navegador en esta páxina e teño teño en nesta páxina porque aquí teño dous libros, dous manuais que escribeu o responsable desta páxina e que están moi ben, principalmente o de Writer. Quen queira aprender a usar Writer, este é un libro bastante que exixe bastante, é bastante profundo e, por tanto, está moi ben para aprender. Sin embargo, non se para tanto no básico, non ten o formato dun tutorial, Simplemente che di como que cousas se poden facer e como se fan. O podes descargar e ir lendo por partes e ir aprendendo pouco a pouco. Ben, para comenzar, eh, como se traballa con un escritorio, nun escritorio, É boa idea comezar por o programa máis popular para traballar nos escritorios que son os procesadores de texto. Eu uso Writer de LibreOffice, o máis famoso será eh, Word de Microsoft Office, e en tempos eran máis coñecidos WordStart e WordPerfect. E WordPerfect sigue estando por aí, sigue sendo unha virguería, pero eh, Microsoft Office ocupa casi todo o o espazo, casi todo é o máis usado con diferencia. Eu prefiro usar Writer non só porque sea gratis, non só porque sea libre, senón porque fai o que necesite e o fai ben. É moitos sensos, é moito mellor que, que Word. Ben, cando falamos de, da, de traballar con, con computador, hoxe É máis habitual usar un móvil, un simple móvil, como interfaz para a informática. Con ese móvil traballamos con fotos, traballamos con vídeos, usamos mensaxería instantánea para relacionarnos coa, cos nosos achegados, cos nosos compañeros de traballo, cos nosos xefe, con outras persoas que a mellor nin sequera coñecemos, lle mandamos mensaxes curtas, lle mandamos vídeos, lle mandamos fotos. Utilizamos Facebook, utilizamos Twitter. Sin embargo, o máis habitual na informática é falar dos procesadores de texto e das follas de cálculo porque son as ferramentas máis eh, cotías. É moi doado que ti queiras escribir unha carta, que teñas que presentar un documento ofici un escrito oficial, que teñas que abrir un manual, que teñas que ler un texto de calquer tipo, ou podes facer unha contabilidade caseira ou, o que sexa. Tanto os procesadores de texto como as follas de cálculo son ferramentas mm, como navallas suizas que podemos utilizar para moitas cousas. Para hablar con unha contabilidade podemos usar unha ferramenta de contabilidade, pero tamén podemos facelo con Calc ou con Excel ou con calquera outra folla de cálculo. Un procesador de textos ten como obxectivo eh, tratar textos, non só escribilos, sino darlles un formato adecuado en función da apariencia e do tipo de documento que, que iramos. Se escribimos un libro, pois non ten a mesma apariencia que unha carta persoal, e, eh, a súa vez non ten a mesma apariencia que unha instancia que presentamos no Concello para que nos den unha cousa ou nos respondan unha pregunta. Cuando escribimos un texto, vamos a eh, tener muy presente la apariencia de ese texto. Esa idea que, se esconde tras los procesadores de texto. Los procesadores de texto no solo permiten trabajar con texto, sino que nos permiten centrarnos en esa apariencia. A idea nos procesadores de texto é o que chaman WYSIWYG. What you see is what you got. O que ves é o que tes. El se refire a que a apariencia do documento co que estás traballando é moi, pare moi parella a que vai ter unha vez impreso. Se aquí pomos unha negrilla, veremos inmediatamente en pantalla que temos unha negrilla os editores de texto non sucede iso. Os editores de texto simplemente escribimos, editamos texto. Cando escribimos texto podemos engadir o texto que necesitemos, moitas líneas, poucas líneas, o que sea, pero non nos importa a apariencia. Na mentras que nos procesadores de texto, sí, Nos importa o tamaño das liñas, o asuste, a alineación, todo. Os efectos, que se negrilla, que se subrayados, o uso de viñetas, o uso de de tabuas, calquera cousa. Nos interesa todo o que este relacionado co aspecto. Os editores de texto son moi utilizados, por exemplo, por programadores, a quenes o aspecto do código lles importa ben pouco, e que prefiren utilizar ferramentas máis apropiadas para eles, por exemplo, o, rentas, o resalte de sintaxes. Se eu escribo unha sentencia como esta, aquí e do agardar, vemos que nos colorea unha palabra e non a outra. Isto significa que este tipo de, de cor significa unha cousa diferente, neste caso, por exemplo, é o tipo de dato que, que estou dicindo, un tipo de dato inteiro, e isto é o nome da variable. Os programadores utilizan editores de texto máis complicados que este, que lles permiten compilar e executar o programa ao mesmo tempo pero moitos eh, moitos desen, desenvolvedores utilizan eh, programas semellantes a este, como pode ser Pin, como pode ser Emacs, que son editores de texto moi especializados. Se permiten eh, están tan centrados en traballar que teñen moitas facilidades para a escritura. Para a escritura e para a edición, por exemplo, en Bing, para borrar cinco líneas escribes 5DD, e iso borra as cinco líneas seguintes á posición do cursor. Mentras que aquí non tes instruccións dese tipo, porque aquí non che interesa tanto a edición, sino o traballo que faz con el. Entonces, se si aquí escribes 5DD, pois simplemente escribe 5DD. Ben, hai certa discusión sobre os tipos de procesadores de texto. Hai procesadores de texto de palabras, de párrafos. Hai procesadores de texto que en vez de what you see is what you got. O que teñen é what you mean is what you got que significa que ti escribes pensando o que estás facendo e non a apariencia que ten. E o programa despois se encargará de darlle a apariencia que necesite te diste isto é encabezado, isto é un título, isto é unha parte dun libro, isto é un texto normal, isto é un, unha nota. El, o programa, é quen se encarga de dar o, o formato. A mentres que aquí vas facendo directamente, vas utilizando as dúas as dúas ideas ao tempo. Ti aquí diste, pois, isto é un encabezado e aquí escribo o texto. E el xa che vai presentando unha aproximación a como quedará o texto impreso. Isto depende da impresora, depende de moitas cousas, pero xa é moi semellante. Aquí temos, por exemplo, que a, distancia ao marxen, podemos, podemos variar incluso así co, co propio rato. Esa é un pouco a diferencia entre unha ferramenta e outra. Procesador de texto e de, pala e de palabras e de, e de párrafos úsase en algunha ocasión para referirse á capacidade de writer para traballar con estilos de past o que les chaman estilos de carácter, que son estilos que se aplican a palabras concretas. Estes estilos non teñen por que aplicarse a un párrafo. Poden aplicarse a unha palabra e funcionan correctamente. Sin embargo, os estilos de párrafo teñen que aplicar a todo o párrafo. Word non dispón de estilos de carácter. Só ten de párrafo. Podes editar unha palabra con concreta, pero non aplicarlle un estilo. Un estilo non é máis que un unha especificación de formato. Pois isto é, vai con tal tipografía, leva unha negrilla, ten tal tamaño, é unha serie de cousas máis, non? Pois eh, esa diferencia entre os procesadores de palabras e os de texto, e os de párrafo, perdón. Non é algo que sea moi importante, pero sí é unha das diferencias máis chamativas entre writer e word. Cuando trabajamos con una folla de cálculo por ejemplo Calc también tenemos opciones de formato Tenemos aquí en negrilla o tipo de letra, o tamaño podríamos utilizar eh, Calc para como un procesador de textos pero sería un poco absurdo aquí no vemos lo que estamos imprimiendo. non se parece en nada. Vamos a ver as especificacións de formato de texto e pouco máis. Aquí ni sequera vemos a páxina. As follas de cálculo, como su nome indica, están optimizadas para o cálculo de calquer cousa. ferramentas para facelo máis cómodo e máis doado. E principalmente teñen ferramentas para utilizar funcións matemáticas. ou procesar o contido das células. obxectivo das follas de cálculo. En cambio, os procesadores de texto están especializados en procesar texto e, sobre todo, no seu tamaño. Pode ser plantillas que che digan como é unha carta, como é un como é un memorándum, como é un informe, como é un libro, unha revista. E podes ter estilos de como cada parte, cada elemento dese documento debe, debe de, de de amosarse, por exemplo, o encabezado, que sea sempre igual, cando, cando un título dun capítulo, por exemplo, que todos os títulos dos capítulos sean iguais, que o texto normal sea sempre igual, é así. Tamén están especializados en traballar con texto, pero non están tan especializados como algúns editores de texto cada ferramenta é un pouco para, para o que para o que Seguindo co, co editor de texto, vamos facer aquí unha pequena proba de como se engade texto. Como se engade texto? Pois simplemente engadito texto. como se engade texto nun documento existente? Pois o abres, se non tes aberto, e simplemente engades texto. As tarefas de edición básicas consisten en engadir texto, borrar texto, copiar ou mover texto. Engadir texto, pois é simplemente ir añadindo texto que a medida que se nos vai ocurrindo ou necesitemos ou que iramos e simplemente engadímoslo onde queiramos vamos o cursor onde queremos escribir escribimos borrar, pues es tan sincero como borrar tanto con la, tecla de retroceso como con la de suprimir. Donde quieras borrar, borras. También puedes seleccionar aquel texto que quieres borrar. Simplemente borrarlo. Eso está. Copiar texto é unha tarefa máis eh, interesante porque se pode facer dunha, dunha morrea de, de maneiras. Primeiro está a diferencia entre cortar e copiar. Cortar eh, é o que nos permite mover texto. Básicamente, colles algo, o borras e o, e o, pos, o borras de onde está e o, e o colocas en outro lado. Por exemplo, seleccionamos esa palabra, damos ya cortar Y ahora vamos a pegar aquí Ya está podemos hacerlo pues, con menú contextual lo rato cortar Y querémoslo por aquí pegar copiar consiste en seleccionar algo copiarlo y pegarlo A diferencia de cortar, non se borra original. Ben, isto que tan sinxelo, hai hasta tres maneiras de facelo. A primeira maneira, a máis habitual, é a que se usa en Microsoft Windows. En Word, en calquer programa de, de Windows, podemos seleccionar unha palabra, cortala ou copiala eh, pégalo donde queremos. Podemoslo facer con atallos de teclado. Se pulsas control C, control V. Outra opción para facelo é en forma de XOR, que é o sistema gráfico tradicional en Linux. Agora vai ser reemplazado por Wayland, pero por ahora temos XOR. E en Unix en Seral, Entonces, la manera de copiar y pegar algo es seleccionar y pegar. Seleccionar y pegar. Ya está. Seleccionamos un texto más grande y eh, lo pegamos aquí, por ejemplo. Usa ese botón central de un rato Se o, se o rato só ten dous botóns, usas os dous, según como este configurado no escritorio que usemos. E esa está. Para min a maneira máis simple e divertida de copiar texto, aunque a veces ten efectos imprevistos. E finalmente a terceira maneira é con control insertar mayúsculas, insertar. También podemos utilizar mayúsculas, suprimir, para cortar, en mayúsculas, insertar, para pegar. Típicamente en Plasma usamos Clipper como portapapéis. El portapapéis es una herramienta que nos permite seleccionar algo y al seleccionar algo ou copiar algo que se coloque no portapapéis e que podamos recuperar en outro momento, en outro lugar, sea no mesmo documento, sea en outro. Aquí vemos que nos vai que podemos añadir varias entradas. Entonces, por exemplo, esta que fixen antes, podría seleccionala. Por exemplo, aquí para, non? Vemos que está seleccionado para. Entonces, cando pegamos, simplemente nos pon a que está aquí de última. Que implica isto? Implica, entre outras cousas, que podes utilizar o buffer, o sea, o sistema que utiliza o portapapéis, para facer algo como isto. Se eu selecciono editor, o copio, selecciono molón, veño aquí e o pego co rato co botón central do ratón e pulso control V podo recuperar as dúas cousas no orden inverso a como os, a como a, a como copiei realmente non no orden inverso sin, sino no mesmo protocolo ao dicirlle copiar con control C o podo pegar con control V e ao seleccionalo o podo pegar co botón central do rato Esto utilizo bastante. Esto me permite ir aquí, eh, collar por ejemplo este texto, control C, control V, perdón, seleccionar con doble clic, eh, vamos a hacerlo aquí, eh, inserir hiperligazón donde eu lle poño a URL e o texto sería así ¿Ves? así construimos unha URL nun solo paso non teño que copiar o texto, seleccionalo copio o texto por un lado, copio a URL por outro e pego un e, pego outro, e xa está eh, unha cousa bastante unha opción bastante útil se sabes usala. A veces hai que ter cuidado porque pode ter resultados imprevistos, particularmente ao traballar con páxinas web que estén feitas en PHP ou algún sistema diferente. Porque a veces cando vas aquí, o que copiaches non é o que pensas. Pero, por exemplo, entre documentos, Entre documentos sí. Entre documentos no hai problema. Eh, bueno, o que acabo de facer é copiar eh, no canto do, no mesmo doc documento en un documento diferente. Disto falaremos no próximo vídeo, a ver se si teño tempo para facelo. Está moi... Eh, quizáis a, a característica máis máis eh, útil de, das suites ofimáticas a capacidade de utilizar e compartir cousas entre aplicacións pero non será neste porque require bastante bastante explicación sobre o que é OLE e outros protocolos. Aquí con isto penso que chegaría, faltaría mencionar unha cousa sobre guardar documentos, pero a adición creo que chegaría por sí. Mais a la de, bueno, en Writer, pois doble clic selecciona a palabra, triple clic selecciona unha frase, e se tes un párrafo con varias frases, seleccionase con cuádruple clic. Vemos que nos deixa un pequeno tempo, pero non moito. se esperas moito entre clic e clic o toma como accións diferentes pero se, se, si é máis ou menos continuo pois o toma como a mesma vale, guardar como ou guardar acción de guardar é a que esperamos se eu teño este documento así e lle dou a guardar, simplemente mo guarda o mismo aquí se eu lle dou aquí a guardar Exemplo.txt Se eu lle dou a guardar, me guarda o documento. Se eu engado texto ou modifico algún do texto existente, por exemplo, borramos aquí esta palabra, se eu lle dou a guardar este, este ficheiro se actualizará cos cambios que, que fixen. Se eu quero guardar unha copia deste novo ficheiro, con contido diferente ao que tiña exemplo txt, exemplo que este, txt, non terá esta frase e terá aquí a palabra eh, molón. Se eu lle dou a guardar como, poderei ter un exemplo 2, por exemplo, que será un ficheiro diferente. vemos o contido de exemplo txt e de exemplo 2 txt. Nunha aplicación como, como Writer, na maioría de aplicacións, cando leximos guardar como, podemos cambiar o formato do ficheiro. Este é o documento de texto de típico para Writer e outras aplicacións que usan o ODF este formato que utiliza Word. Isto un formato de texto, que perdería todas as opcións de formato que lle pusemos. Simplemente deixaría o texto. Poderíamos abrirlo con calquer, eh, con calqueira editor de texto, como Kate, Notepad, calsea. E demais. Esos son documentos propios de procesador de texto. Tamén nos podemos exportar a documentos que non son propios de procesadores de texto, por exemplo, podémoslo exportar como EPUB, documento de libro electrónico, ou como PDF o antigo eh, eh, señorial <laughs> sistema de para compartir ficheiros de Adobe, portable document format. O PDF tradicionalmente non se podía modificar A idea era compartir un ficheiro xa listo para imprimir ou para visualizar. Primeiro para imprimir, a informática daquela será así, despois para visualizar, pero eh, agora se pretende que sea casi un documento todo terreno e, por exemplo, podes utilizar para crear formularios, entonces ti tes un documento en PDF que podes abrir e rellenar co formulario que sea, por exemplo, os teus datos persoais, nome, apelido, eh, coa, coa ficha de traballo do día ou, ou o que sexa. Pero sigue sin poder modificar o, o resto do documento. Hai programas que permiten abrir un PDF e modificalo. En, eh, en LibreOffice iso faise con Writer, que é, que é o programa encargado de dibuixo. o cal para traballar como procesador de textos pode ser un pequeno unha pequena leria, pero Eh, é unha opción gratuita e eh, que funciona ben porque en teoría non, hai, non debería haber moita necesidade de modificar un, un ficheiro deste tipo. E con iso está todo por hoxe. A ver, cando teña tempo, se si podo facer un vídeo sobre como compartir información, por exemplo, entre calque e writer, que é algo moi útil, e algunhas outras pequenas tarefas eh, semellantes. Grazas por ver o vídeo e ata a próxima.